وبالتالي انا محتاج مثلا هو عامل variable اسمه ال auto number ال auto num او ال auto no كده وال auto no ده انا عايز اجيبه من ال employee انا معايا ال employee اهو فاقول له امب آه، توت عشان اجيب طبعا تلاحظوا ال dot text عرفناها يعني اللي ما بين ال tag وقفلته وبقى الحاجات دي احنا عارفينها اصلا اللي هي الانسيرت والاندكس والريموف ده على سنيه تجا اللي هي زي ال آه، زي ال list العاديه مش قضيه الوقت لكن في حاجه اسمها attrib attrib اللي هي خصوصا فلو قلت له attrib كتبت اسم ال attribute اللي انا بدور عليها اللي هي كان اسمها او 2 ان او كده اهو انا مسكت انا بقول له دور لي على ال attribute اللي اسمها اوتو ان او اللي جوه ال emp وبالتالي هو ماسك الانجليزي الاولاني ده فهو بيدور هنا في ال attributes اللي هنا انا ممكن اكون حاطط كذا attribute مثلا جايب له اوتو ان هوم كاتب له مثلا label مثلا ايه كده مثلا كده مثلا label عنوان كذا واوتو ان هو انا دلوقتي بقول له انا عايز attribute اسمها auto وبالتالي لما قلت له اوتو ان هو ف هيجيب الاوتو ان هو يحط لي جوه الفاليو بس مش هقدر امشي مع الباقي بنفس التفصيل لان الباقي كله tags يعني ايه tags؟ يعني انا محتاج من هنا ال ID ال tag اللي اسمه ID اخد ال text بتاعه ال name اخد ال text بتاعه ال job اخد ال text بتاعه وهكذا لكن ده الوحيد اللي انا نقيت منه ال attribute على طول طيب الباقي هشتغله ازاي؟ هقول له سهل الباقي عندي ال ID وال ID ده انا هجيبه ازاي؟ اقول له emp dot find هيقول لي في ال find اكتب لي اسم ال tag. ال find دي بنجيب منها اسم الايه اسم ال tag. فانا اقول له ال tag كان اسمه ال tag اللي اسمه ID رجعنا كان ال tag كان اسمه ID ومنه dot text يعني اللي ما بين فتحه ال tag وقفلته اللي هو بالنسبه لي اللي هو 121 نفس الاسلوب ده اكابي بيست عندي مين ال name صح ولا ايه ال name واجيبه برضو من المين ها عندي ايه تاني عندي ال job وال phone. جوب الفون عندي تاني سعر الايميل اخيرا الايميل كده انا جبت القيم دي جبت الكلمات الكلام ده خلاص اطبعه بقى بالشكل اللي انا عايز اطبعه بيه شوف بقى انا عايز اطبع ازاي واطبعه تمام الشكل اللي عايز اطبع بيه فانا بالنسبه لي اختصارا كده بشكل بسيط للطباعه فهقول له print تمام واقوم جاي اعمل كده خط مثلا و وبعديها هقول له مثلا ايه print آه، طبعا هكتب مثلا ID وقيمته كده اقول له مثلا الاود نمبر الكولوم وجنب ال auto number ده احط الايه اللي انا كنت ال variable بتاع اللي سميته اوتو النوم اقول له اوتو النوم بعد كده عندي ال name واحد يقول لي ايه؟ آه، آه، يعني مثلا هنا ال name خلينا دلوقتي هوريها لكم مثال تاني ال name وبعد الميم الفون الفون ساري هنا الساري الإيميل أخيرا الإيميل نسينا حاجة؟ نسينا جو نسينا الجوب طيب خلينا نعمل الجوب طب الجوب احنا واحد يقول لي طب ما احنا عندنا ملف ال XML بتاعنا اللي احنا جربناه ده كان في labels كان في labels هنا وال labels دي ظابطه العنوان انا ممكن اكون عايز ال label ده بالجوب تايتل او بالعربي او ف فانا عايز اعرض ده اقول له خلاص يبقى من ال attributes بقى يعني بدل ما انا مثبتها كده بايديا انا ممكن انادي عليها انا هعمل لكم واحده والباقي نفس الفكره يعني هعمل واحده يعني طبعا ممكن اجيب دي من تحت من جوه ودي من جوه انا هجيب واحده بس اللي هي ال job مثلا والباقي طبعا لو عايز تجيب الباقي كله من الملف اوتوماتيك هتعرف تجيبه من الملف ايه بشكل ايه بشكل اوتوماتيك لان هي نفس الفكره يعني يعني ايه نفس الفكره انا انا معايا مثلا دلوقتي آه، آه، عايز اجيب ال job ومنها اجيب ال attribute بتاعتها هجيبها ازاي انا عندي m خلاص وهقول له dot find find يو قلت find job كده اهو زي الحته دي بالظبط m dot find ال email ال salary ال job بس كل ما اجيب ال text بتاعه اقول له لا المره دي انا مش عايز ال text بتاعه انا مش عايز انا جبت انت جبت جبت ال job اهو صح لو تقول تكست هجيب ال text ده لا انا عايز اجيب ال label. وال label ايه attrib اللي هي attribute صح فبقول له بقى بعد ما جبت لي كده ال job حضرتك هقول له dot ايه ادي الاتريب اهي انا عايز الاتريبيوت وما اسمها ليه اسمها ليه؟ انا عايز ال label فكده هيبدا يعرض ال label بس ده كده اللي انا عملته ده ده بشكل dynamic ده بشكل dynamic تمام الباقي ده انا مثبته static يعني يعني literal ثبت اما ده انا جبت البيانات بتاعته بشكل آه، dynamic آه، هجرب على نفس وضعنا بس احنا خلينا الطباعه تبقى مهندمه اهي على الكلام بس الايه الامر بتاع الطباعه نعمل run رقم واحد يقول not found not exist على طول قلت له طيب كان في عندي واحد اثنين اثنين قال لي ايوه قام جاب لي واحد اثنين اثنين رقم اثنين محمد ابراهيم ورقم تليفون والسالري والايميل بتاعه وال job title مثلا نحط كولوم شغال لكن طلعت مجرد كده نجرب تاني على واحد اتنين واحد ادي مجمعهم وادي بيانات الشخص اللي احنا بنبحث عنه اللي هو الاوتو نمبر بتاعه واحد ما عرضناش ال ID اللي هو ال ID بتاعه كام اللي هو واحد اتنين اتنين اللي احنا بنبحث عنه قلت له صح عندك حق اللي هو ال ID حتى هو باين هو معلم عليه ان هو ايه ان ده not use بس قالوا نو قلت له no problem يعني احنا هناخد بس ال ID نعمل زي ده واعرض هنا ال ID وبالتالي لما ابحث عن واحد من واحد بدأ يظهر لي رقم واحد اللي هو ال ID كذا الاسم كذا الفون الايميل مش عارف